Doğum izni var mı? Aa, izinle mi doğuracak? Evliyiz Şaban abi. Ha, kanunen mani yok. Doğurabilir. Hayır oğlum saymanın sırası mı tazecik doğuruyor? Doğursun doğursun. Bir sakıncası yok. Ülkeye asker lazım. Ya kız olursa Şaban abi? Onu da sana alır.